Hand in Hand for Tomorrow means to me collaboration. It means collaboration with our customers, collaboration with each other, um, collaboration for a better future. Schunk prinzipiell ist ein super Partner für uns, äh, sehr offen, tatsächlich für die Größe rasend schnell in den Entscheidungen. und einfach auch ein wirklich umgänglicher Partner. Also wir begegnen uns auf Augenhöhe und das macht in der Zusammenarbeit ganz besonders viel Spaß. I think one of the successful things about the partnership between ATI and Shunk is that we're very solutions oriented and we're extremely customer focused. Die Vielseitigkeit, dabei dann aber auch immer wieder den Kunden im Fokus zu haben und darüber nachzudenken, was ist eigentlich das nächste Thema, was man braucht, um naja, Anwendungen einfacher, schneller, besser umsetzbar zu machen. Ähm, das das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. die Fähigkeit zur Kooperation, die ist ganz, ganz entscheidend, dass man einen Schritt nach vorne geht. Aus meiner Sicht ist es die einzige Möglichkeit, wie wir in Zukunft überhaupt arbeiten können. Die Zusammenarbeit macht besonders, dass beide voneinander lernen, dass beide sich aber auch gegenseitig ein bisschen herausfordern ähm, und dass dadurch quasi wirklich man sagt, okay, wir schaffen was Neues.